E aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Motovlog Belém Como vocês estão? Vamos aqui mais um vídeo do daquela série de jogos do, de vídeos do Eurotruck Vamos pegar aqui esse carregamento de plásticos usados É plástico, mas 9 toneladas meu cara, o motorista aqui do jogo tá cansado, tem que parar no posto pra, pra ele descansar, senão toma multa. 9, 174 quilômetros. Nós estamos indo em direção a é, London, na Inglaterra. O jogo é todo. Se passa no cenário europeu, não tem um mod do jogo que dá pra usar no Brasil. Meu jogo é original, mas eu não tenho este pack. Essa expansão do jogo, né? Como dizem esquerda. Vamos olhar antes de dobrar, porque aqui é perigoso, cara. Os caras vêm chutado. Ela vai pegar multa, né? Já que o preferencial não era minha. Vamos pegar aqui a direita. Pelo menos quando tá sinal verde dá pra se confiar. Quase errando o tempo aqui da curva não tem que pegar um custo para descansar. Vou ver se no caminho eu encontro aí. Acho que não vai dar. Que eu não olhei. Olha aí, eu bati no caminhão do cara. Tá lotado. pois que estranho, o cara não deu a seta, né? Aí. Tiozinho apressado lá, tava nem aí, né? <laughs> Sai metendo o carro pra frente. Muita confiança. Olha o sacana. Tá me vendo aqui não, doido? Tinha que ser. quer deixar ultrapassar disco. Ah, meu filho. Tem que aprender muito ainda pra passar de mim. Bora para do lado dele pra ele deixar de ser otário. Tá me vendo aqui não, cara? Fica me fechando, pô. Fala, mulher. Desculpa aí, foi mal. Mesmo assim. <laughs> Treta no trânsito. Mulher me fechando, cara. Fobado, você ia pegar a curva lá na frente. Vou ver é aqui já tem lugar pra dormir. Deixa eu parar aqui na frente. Deixa eu ver só onde é que entra. Acho que é aqui. Tem um posto de dormitório para motoristas. Só que eu tenho que dormir. Ah, lembrei, a gente vai ter que pegar a balsa e vir pra cá o tamanho da vaga. Isso dormir aqui, ó. Aí, vamos descansar. Aí o cara tá descansando aí. Simulação dele dormindo, nossa, ele acordou de noite. É, né? Vamos lá. Fazer o quê? O motor tá bichado, tem que mandar pra revisão. <laughs> Ligar as luzes aqui. Bora lá, dar uma ré. Bom, a gente tá indo para Londres, né? E para ir para Londres a gente tem que pegar uma balsa. Deixa eu só ver onde é que pega a balsa. Eu acho que tem que subir essa rampa aqui que tá com luz verde. E aí a gente consegue entrar. Acho que é aqui. Vou pegar uma balsa, balsa. Tem uns carros ali. Acho que para caminhão é para esse lado para a esquerda. Pronto, chegamos. Vamos lá. Agora faltam 120 km. Por onde que sai? Porque quando eu entrei foi por cima, né? É por aqui que sai também. A de entrada e saída é por aqui. Por essa rampa. Simbora! Chegamos em Londres, agora tem que ter cuidado porque eu acho se for igual como a gente vê nos filmes descer marcha aqui. Londres tem um sistema de rua diferente, né? A, mão, a contramão do outro lado. E a mão é do outro lado também. <laughs> é o inverso do Brasil. O que passou esse caminhão vai dar pra ter a noção. Ele tá lá de cá, então realmente comprova minha teoria. Vou Dobrar aqui. Ou não. Ah, tá. já ia dizer. Ops, que coisa é essa? Então, tem que ficar aqui. Porque a faixa de ultrapassagem é à direita agora. Exatamente, a galera vindo lá do retrovisor direito. Passou o primeiro carro azul, agora o carrinho branco. Havia uma carreta lá atrás. É. Chique. Uma volta em Londres. ter que ter cuidado com a velocidade que tá. Tô bem acima já. Tudo escuro. Estamos gravando aqui com o GoPro Hero 5. <laughs> Quem dera. moto, só 23 quilômetros. Muito processo de velocidade. Ah, Dava 50. Será que quem deixa passar? O cara deixou, valeu caminhão vai deixar também? Deixou porque eu parei, né? Senão... <laughs> Eu errei o tempo da buzina. Nossa, a vaga tá show de bola estacionada. Quem desce toda a firma fosse assim. Pra estacionar. É isso aí, gente. Até o próximo vídeo. Carga entregue. Valeu pelo passeio, obrigado por assistir até aqui. E deixa o like, assim eu vou saber se você vai querer mais vídeos de Eurotruck, beleza? Valeu!